School, school. Oh, yeah. Hey. well, shit. Ela baixa que baixa que baixa, meu bro. De puta apanhamos um redão. Ela sobe que sobe que sobe, meu bro. Tipo pressão de água. Ela mexe que mexe que mexe, meu bro. Por ti ela é uma bebê. Ela gosta de gritar, bué. danadinha Gosta me seduzir com bom dia Olho de semana quem diria Eu faria parte da tua lista Ela é de mano, cala a boca Cala a boca e beije na boca Olho de semana fica calma Não quero confusão com a confusa sou love tá nos cuia boia E não tenho pressa de estragaia. É. Porque a gente panacea maya Mandamos sapo di jabazaya Agradecemos o cala boca E a teus amigos deixa bem nervosa Daqui a pouco vou te deixar lo dice que cabeçada ella baixa que baixa que baixa mo bro Tipo te apanha moeda ella sobe que sobe que sobe mo bro Tipo pressão de água Ela mexe que mexe que mexe mo bro Por ti ela é uma Ela gosta de drena, ninguém consegue lhe parar. Essa mana rebola cheia, do jeito que eu gosto, ué. Lega vou fatigar. Eu era o osso pra ela saber como é que a tropa tá bater. Ela curte vermelho, corta paixão. Assim penso que ela quer fazer amor. Eu sou uma sauna, comigo é calor. Ela é bem louca, cabeça não regula. um da assustou quando viu o meu rula. Ela faz o seu paper quando está na rua. Yeah. Real Talk. Ela baixa que baixa que baixa meu bro De puta apanhamos é Ela sobe que sobe que sobe meu bro Tipo pressão de água Ela mexe que mexe que mexe meu bro Porque ela é uma bebê Ela gosta de gritar ué Eu também não percebo. Yeah, mano, Luma, que tá a ver? Hoje em dia o game tá bué violento, mano. As novinhas tá mesmo demais, bro. Deixa só, bro. pesados mesmo, tá Só pra maior de idade, Ei, yeah. Essa é a vibe, essa é a vibe, vamos mexer bem. Ei, fomos. Ela baixa, que baixa, que baixa, meu bro. De tipo, puta tá apanhamos, é, tá? Ela sobe, que sobe, que sobe, meu bro. Tipo pressão de água. É. Ela mexe, que mexe, que mexe, meu bro. Por ti ela é uma bebê. Ela gosta de gritar, ué.